Fala aí, pessoal. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Boa noite. Vamos continuar. Então a gente parou. No episódio passado, eu acho que pegamos todos os morangos pra cá, então a gente tinha que ir pra parte escura. É o que eu lembro. com essa parte aqui, mas... Thank Thank you. ser difícil esse moranguinho. Que? Meu, eu tô caindo direto. Na verdade, nada é difícil, é tudo chato. Tá entendendo? Complicado. Foi. Foi o moranguinho. <laughs> lá pra baixo, vamos lá. Então vamos pra escurinha. Boa. Theo, você está aí? Josefina, ei. Ah, porque você está des... porque você está no espelho? Tenho quase certeza que é você que está no espelho. O que aconteceu? Eu estava tirando uma selfie bem de boa no espelho. Tipo, fala aí galera, <laughs> não temos entrar nada demais. Hashtag gratidão. Eu não me dei conta, estava aqui, largada no chão. É o lugar que você está. Eu posso te... Não posso te encontrar. Ah, é bem escuro e esquisito. Tem... Espera, tem alguma coisa vindo. Eu tive uma forte vontade de fugir. Cuidado, tá? Ah, morango fácil. Eu tenho passagem pra lá, vamos. Só por desacado de consciência, vamos observar ali cima. Ou aqui do lado. Nada. não deve ter essa passagem por nada. Cadê? Cadê a passagem secreta aqui? É aqui. Não é. De um, de um breve imprevisto. скрученного. acender as luzinhas. Tá, calma. Uh, vai, esse moranguinho vai. Vai ter uma boa dificuldade. Mas não, moranguinho é fácil. É bastante escuro o mapa, tipo aparece bastante coisas secretas aqui. Moranguinhos voadores, tá louco. Moranguinho que... Esse daqui vai ser difícil. Ai, não. Ai. Esse moranguinho é fácil, velho. Só que. Pode bobear. calma. Ai. Eu não sei o que eu vi, mas... Nada. Não vi nada. Thank hızlı hızlı zekli. Meu. Eu sei que vai ser mais uma marcha, mas... É, vai ser mais uma, tá acho que eu vou finalizar aqui. Valeu, valeu, valeu a todos que assistiram. Falou!